gente que está comentando videos no video y estamos jugando los a con Ramón. Venga, va. ¿Por qué? ¿Por qué se empieza en tierra? ¿Y este pendejo que hace aquí? ¿Por qué Hello. Eh, no. Tomador guiado No, hombre, imposible este parkour. Bueno, ya pues. Ay, literalmente en el, en el puto mapa pareces tú marcado y el aquí, güey, a ver, va a estar aquí eso. Te estás yendo a todos lados para que me vaya y te quedes solo para ti solo. ¿Y qué tiene, güey? A ver. va a aquí. A huevo, ya por fin salgo en el pinche mapa, la verga. A ver, ¿Eh? Ya, de verdad. la vez un Enderman? Son dos Enderman, espérate, güey, espérate. No es por nada lo de la... Ok, estoy arriba. Perlas gratis, pay. Estoy arriba, estoy arriba de él. Vamos a minar. Tengo una perla. Ok, a huevo, la encontré. Güey, el vato me, quería robar todo, güey. ¿Y te robé todo? No, güey, yo me llevo los diamantes. ¿De qué te sirve un diamante? Dos diamantes, pendejo. Ajá, ¿para qué te sirve? Para una pinche salita. Ahora que me pongo a pensar, ¿de qué se queja el Para una espada o una mesa de encantamiento. Ah, es cierto. El que yo fue el que encontré eso fue yo, fui yo. Encha, güey, yo, yo tengo un pico de hierro. ¡A la verga! ¡Corre! Bueno, mínimo le robé la comida, Carlos, que quería. Yo tengo un pico de hierro. Y me vale coño. Oye, Eduardo, ¿dónde está? No sé, Eduardo, creo que se quedó en una montaña. ¡Ay! Hijo de puta, güey. ¿Qué, habla, ¿Qué dijimos sobre el comunismo, Eduardo? Comunismo me no nos, tenemos, que tenemos que repartirnos entre todos, ¿sí o no, Ramón? Ah, ok, Ramón, dame todo tuyo. <laughs> Ah, tenemos que repartir, tenemos que, tenemos que repartir entre el Estado las cosas. Repartime esta. Te la reparto por toda la boca si quieres, culero. Yo te la reparto pero con mi hacha. le jalo. A ver. No dónde. Tengo una, tengo una espada de hierro, güey. Me vale ver. Me la vas a turbopelar. Y un escudo también. Oye, pero si, lo, pero si quitan lo mismo que la hacha de piedra. No, quita lo mismo. La hacha de piedra, quítame. Y la espada de piedra. La espada de... La espada de hierro ni sé cuánto quita. Pero no quita nueve. Ajá, yo tengo una de piedra, baboso. ¡Wey! ¿dónde estás, gordo? Pues en la Lo pasa coordenadas mínimo, ¿no? Que, que, la última vez que, que murió alguien fue, porque se quedó solo. Ah, ¿Verdad, Ramón? Sí. <laughs> El Ramón no entiende indirecto. Es pinche directa toda culera. Como que describí tu muerte, ¿no? Sí, Plano. Pues, ¿Dónde están, güey? En la punta de la verga. Eh, ah, Adri, tú pasas las coordenadas que tú lo pasas bien rápido. Ok. Güey, pues nos estamos moviendo, ¿para qué se la voy a pasar? ¿Qué les cuesta? Eh, minutos de pura corta. ah, pues entonces corta y vuelve a, y, y a grabar el video y así ya te ahorras tiempo. ¡Es otro día! Oh, uh, amigo, ah, aquí nos mudamos. Ok, casa, casa. Y encima y el agua de lava no, no quiero, no quiero, no quiero que, que una empresa eh, gringa me, me esté apuntando con fusiles. ¡Un gato! Cortar el. Porque dice. a cortar que. Que luego no lo corte y me banean el YouTube. Eh, no. Pues chicos, espero que os haya gustado el video. Esto fue la serie que no sé qué nombre lo vamos a poner. Así que <laughs> si quieren más videos, por favor. El, el que no le dé like es pendejo. No, sube eh, y, bajó los chunks por eso, para que no la pudiera ver ya. No bajé los chunks, pendejo. ¿Y por qué no veo una puta niña? ¿Dónde están las coordenadas exactas? Ah, no, lo que más es que ya nos movimos, mira, te la paso así rapidito. Ah, ¿Qué pirámide? Ah, ¿Qué le contamos? ¡Vuelto! Pues chicos, espero que os haya gustado el video. Aquí vamos a terminar el video. ¿Por qué? Porque, eh, porque sí. Y si quieren más videos como estos, por favor. Y si les pido, por favor, denle like. Y comenten porque nadie comenta. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.